我问你，有一天我们都会老去，谁来做留下来的那一个？你傻傻的说要让我先离去，因为走开的人会少些回忆。